Alhamdulillah pada petang ini kita telah sampai di Iskandariah dan antara tempat yang wajib kita pergi sebenarnya dekat Iskandariah ni adalah Kubu Kitbi. Jom kita tengok sambil-sambil tu kita bercerita tentang sejarah Kubu Kitbi. Jom. Okey, untuk pengetahuan anda semua di Iskandariah kota cantik di pinggir laut Mediterranean sebenarnya ada banyak sejarah yang ditinggalkan dekat sini. Salah satu peninggalan sejarah masih berdiri kukuh pada hari ini ialah Citadel of Kitbe ataupun Benteng Kitbe. Benteng Kitbe ini merupakan satu destinasi pelancongan yang wajib dan menarik untuk dikunjungi bila anda datang ke Iskandaria. Menurut sejarah, Benteng Kitbe dibangunkan oleh Sultan dari dinasti Mamluk iaitu Sultan Al-Ashraf An-Nash Saifuddin Kitbe pada tahun 1423 Masih. Ini adalah uh, kawasan yang dibangunkan untuk mempertahankan kubu ni ha, kalau kat bawah ni sebelah kiri dan sebelah kanan dia adalah bahagian pertahanan untuk bawah dan kalau kita tengok seni benernya Masya Allah memang dia orang adalah orang-orang yang pakar sebenarnya pada zaman dulu membangunkan apa ni bangunan sehebat ini kubu sehebat ini dengan batu-batu yang original wow tengok sana jadi di sini ditempatkan meriam-meriam untuk menembak dari arah laut pada satu ketika dulu kerana sebelah sini adalah laut terbuka lautan Mediterranean sebenarnya dulu kalau musuh datang dari sana maka uh, apa ni meriam akan ditembak dari sini selain daripada makanan yang sedap-sedap dekat Mesir anda jangan lupa menikmati panorama dan pemandangan yang cantik macam tu eh, dengan suasana ataupun angin yang wow tentunya menenangkan. Dan untuk pengetahuan anda, tiket masuk ke benteng Kitabe ini bernilai 40 Egypt Pound bersamaan dengan lebih kurang rm ringgit. Uh, tadi kalau kita tengok kat sini, memang nyaman. Kalau tengok belah sana, sunset dia cantik sangat. Lepas tu, kalau anda datang pada musim sejuk, macam ni sebenarnya petang ni sejuk sangat tapi saya pakai dengan pendek je sangatlah menyegarkan Subhanallah terbaik So untuk anda yang akan datang ke Mesir Jangan lupa datang ke benteng kita ni